la lettre R minuscule. On trace une ligne vers le bas et en haut de la ligne, on ajoute une petite courbe et voilà la lettre R minuscule. la lettre R majuscule. On trace une grande ligne vers le bas. On fait un demi-cercle en haut. On finit par une ligne diagonale. Le R majuscule est phénoménal. Merci. la lettre R. R, la lettre R Et la lettre des romans que je lis après le repas en dansant une rumba, c'est rigolo. R, rumba, rumba, je danse la rumba. rumba. <laughs> Merci. La lettre radio oh, oh, pour un raisin radis raton laveur la lettre R la lettre R la lettre